दसैँ नै हो कि यो मेरो दशा फर्किआएको दसैँ नै हो कि यो मेरो दशा फर्किआएको वर्ष नै पछि किन यो लाइस बुढी सारी पैसा न सैसा टिकी ट्यास ट्यास दसैँ नै हो कि यो मेरो दशा फर्किआएको दसैँ नै हो कि यो मेरो दशा फर्किआएको दस नै पिछे किन यो अनि घरले ल्याउनु पर्छ बा यसपालि त पोहोर जस्तो राख होइन नि ल बरु म आफै पानी तताउँछु खुलाउँछु टाउको चाहिँ चट्ट उसिनु पर्छ अब घोरले खसी पैसा र सोइसा टिकट ट्यास ट्यास मान्छे किन यो मेरो टाउको बा मलाई जिन्स प्यान्ट चाहिन्छ बा मलाई डिङ्गो गुट बा मलाई कुर्ता सुरुवाल रातो स्वेटर चाहिन्छ मलाई सङ्गा अनि बाबा मलाई आइसक्रिम चाहिन्छ पैसा र सैसा टिकट ट्यास ट्यास दसैँ नै हो कि यो मेरो दशा फर्किआएको दसैँ नै हो कि यो मेरो दशा फर्किआएको किन 街昨日मेरो टाउको खाएको दसैँ आएको दसैँ आएको दसैँ आएको दसैँ आएको दसैँ आएको I